Hata baada ya mahakama kumwamuru mwekezaji kwenye kiwanda cha kusagamiwa cha Mumias kuondoka na kusitisha shughuli zake katika kiwanda hicho, mwanahabari wetu Meshak Bonita Ubonyo anatueleza kwamba mwekezaji huyo Sarai Group amepuuzilia mbali uamuzi huo na anaendelea na shughuli zake za kawaida katika kiwanda hicho kule Mumias. Kampuni hiyo ya Sarai Group inaendelea na shughuli katika kiwanda hicho kinyume na uamuzi wa mahakama kuiamuru kusitisha shughuli kuondoka hata baada ya kupewa notisi mara kadhaa. Baadhi ya wafanyakazi tuliozungumza nao wanaofanya kazi katika kiwanda hicho na ambao hawakutaka kutambuliwa wanadokeza kuwa kiwanda hicho kinasaga miwa mara mbili kwa wiki majira ya usiku kutokana na ukosefu wa miwa za kusaga. Hatua hii imewaghadhabisha waliokuwa wafanyakazi wa kiwanda hicho wakiongozwa na mwenyekiti wao Patrick Mtimba na Henry Kibondori, wanaoshangazwa kujua ni mbona mwekezaji huyo amekataa kutii uamuzi wa mahakama. Naweza sema ni mwekezaji ambaye ni jeuri sana. Tarehe kumi na nne mwezi wa nne last year 2022 mahakama iliweza kumwambia kwamba aondoke katika kile kiwanda. kiwanda. Tarehe ishirini na nane mwezi wa nne mwaka huu 2023, mahakama imemwamurisha kwamba atoke katika. Swali langu ni je, Sarai ni nani na mahakama ya Kenya ni nini? Ujeuri huu Sarai anatoa wapi, ambaye anadharau mahakama ya Kenya? Yule mwekezaji ambaye anaitwa Bwana Sarai alipata oda kutoka kotini akisimamishwa mara kadhaa, na juzi ameweza kuambiwa kwamba asifanye kazi yeyote na mahakama. Kwa hivyo mimi ujumbe wangu ni kwamba yeye atii mahakama. Aidha, wanasema kuwa lengo kuu la mwekezaji huyo kukatalia katika kampuni hiyo ni kwamba anaiba vifaa na kusafirisha katika nchi jirani. Wafanyakazi hao wanaitaka serikali kusimama kidete na kumchukulia hatua kali ya kukosa kutii uamuzi wa mahakama, huku viongozi wa kisiasa kutoka eneo hili wakilaumiwa kwa kushirikiana na mwekezaji kupora mali ya kampuni hiyo haswa wakati kesi inakaribia mahakamani, huwa anajitahidi sana moshi ionekane pale, na hili neno ya moshi nataka watu waelewe. Sarai anatoa Bakasi Butali. Kwa nini utoe Bakasi Butali kuja kuleta Mumias? Na Mumias pia inasiaka sukaka, inasiaka miwa anatoa tu moshi ili kuhadaa watu kwamba kazi inafanyika pale ndani. Saa hizi vile nimekuambia kwamba boiler iko na shida, haiwezi stahimili kuunguruma kwa zaidi ya, ya masaa kumi na sita ikianza tu ikifikia masaa nane sita inazima, inaanza kidogo inazima, kwa sababu ya ile crack na maintain, poor maintenance yenye iko pale ndani. Hata baada ya mahakama kumwambia, anajaribu asi yake, lakini wakati anawasha ana, inaunguruma kidogo inazima, kwa sababu boiler na wisi yenye alifanya sasa kazi imeanza kumshinda kabisa. Bwana Kihumba, Stephen Kihumba amebeba ame, ame water plant amemaliza. Nauliza KCB, KCB Bank na Sarai. Hizi vitu muko kwa ushirikiano kuiba mmeasi mmalize, ama ni shida gani inaendelea kati ya KCB na Sarai? Nikikupatia West TV kutoka Mumias, kaunti ya kamega ni Temeshak Obonyo.